Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar di luar sana? Okey, jadi uh, di sini kita ada uh, Fariha, ECA Fariha iaitu adik kembar saya dan juga kita hari ini ada tetamu istimewa. Tetamu istimewa. Uh, siapa dia Fariha? Uh, sepupu kami uh, suaminya iaitu uh, sepupu kami iaitu abang Azmil. Mm-hmm. Okey, jadi uh, ini Kak Siti ni adalah isteri dia. Mm. Uh, kami ngam sangat kan? Gila-gila gila-gila sama-sama. uh, <laughs> jadi uh, kami memang sangat-sangat serasi uh, walaupun uh, apa ni Kak Siti ialah hanya isteri kepada sepupu kami. Uh, dan uh, Kak Siti pun baru-baru ni dia mula memakai Alora Pants mm-hmm. uh, sebab asyik tengok kami bercerita aja mhm. pasal mm-hmm. Alora mhm. Pants mm-hmm. uh, dan uh, kat City pun ialah seorang cikgu yeah. Ya. uh, seorang cikgu matematik Uh, mm-hmm. mengajar di uh, sekolah di mana anak-anak kami pun yeah. pergi bersekolah. Betul. Uh, mm. Jadi ini sebenarnya pun cikgu kepada anak-anak kami. Yeah. <laughs> Okey. Ah, ah. Uh, tanpa melengahkan masa, boleh tak Kak Siti terangkan sedikit sebanyak uh, perkenalkan diri sendiri Kak Siti? Uh, Kak Siti buat apa sebenarnya? Mm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Uh, nama saya Siti Bahia. Uh, seorang guru mengajar di sebuah sekolah menengah. Di Shalam. Uh, di Shalam, betul. Okey dan uh, guru di sekolah uh, ni lah uh, Farhana Fareha anak-anak dia ah, anak-anak dia bukan dia lah <laughs> okay so itulah sedikit tentang saya okay mm. uh, jadi Kak Siti boleh cerita tak macam mana Kak Siti dapat tahu mm-hmm. pasal seluar Alora Kodenshi ni Okey. Sebenarnya tahu pasal seluar ni dah lama dah. Uh, ah, Fareha eh, yang selalu yeah. buat broadcast. Okey. So baca-baca. Testimoni semua ada. Memang bagus lah. Testimoni bagus tapi cuma just baca je lah. Ah, so baru-baru ni masa raya yeah. tu bila dah jumpa ramai-ramai lagi tahu. masa raya kan kita have walk raya. Mm. Uh, semua masa tu nak tahu masa kita balik ke balik beraya di JB, mm kita semua duduk satu rumah, uh, itu terbuka semua orang semua tanya kan. Ah, itu betul, yang dapat jangkitan itu. daripada hmm. Alora lepas ya. Lepas orang-orang. lepas seorang-seorang. Pasal yeah. semua kata siapa lagi mangsa Alora. Ya. Yeah. <laughs> mangsa alora Oh ya mangsa ya ah. dia, dia sebut mangsa tapi sebenarnya ah, sangat-sangat uh, sebenarnya diorang cakap macam tu main-main teruja okay. Hmm. sebenarnya mangsa yang akan diberi kesihatan betul, sebenarnya betul ha, mangsa kesihatan yang uh, baik ah. Okay, so maknanya <coughs> kakak okay. dapat tahu daripada uh. kita uh, melalui WhatsApp broadcast kan aha WhatsApp broadcast okay. and then uh, FB kan Mm-mm. you kan ada tunjuk dekat FB juga Mm-mm. so bacalah lalu kat wall tu okey uh, there's something new ada Aurora pants tapi apalah Aurora pants ni betul apa dia boleh buat macam uh-huh. best sangat betul yeah. ke pants ni betul uh. Macam tak percaya kan? Macam tak percaya. Macam mana seluar hmm. ni boleh? Ajaib sangat ke kan? Ah. Nak kata ajaib tu rasa sendiri dulu baru ah, tahu. Betul. Okay, cuba Kak Siti cerita sebelum ni apa masalah yang Kak Siti ada sebenarnya? Ah, baik. <clears throat> masalah pertama tu hmm. saya ada anak kecil. Hmm. So selalu angkat uh, angkat dia kan jadi belakang selalu sakit. Hmm. Ah, belakang ni sakit kadang-kadang sampai tak boleh jalan bukan kata tak boleh jalan nak rasa macam sakit perit hmm. and then malam-malam tiap-tiap malam boleh kata abang Azmil tu ha. lah jadi masseuse tu tukang ha, urut tukang urut ah ha, tukang urut sebab sakit belakang betul okey and then uh, satu hari tu masa raya dia kata why not cuba je last luar yeah. tu kan okey sebab masa Ayah. tu yang kita dah duduk ramai-ramai tu uh, masa tu hmm. saya bagi seluar untuk Suraya Ingat ah, tak? Ya, ya. Uh, masa tu lah yang uh, Abang Azmil <clears throat> tengok, dia duduk senyap je. Dia duduk satu corner, dia tengok je. Dia tengok apa lah yang kita bercerita ni. Dia tengok saya pun pokpek-pokpek bercerita pasal uh, kesihatan seluar mm-hmm. ni. Dan pelbagai testimoni dah dikongsi ya. Masa mm-hmm. tu saya kongsi dengan uh, Kak Siti. <clears throat> Tapi Abang Azmil, suami beliau, duduk satu corner tengok je. Kak Siti masa tu no comment. Ah, uh, no comment. No comment. Dia nak komen, ah, acah-acah artis acah-acah comment. acak mm. macam tu. <laughs> Tapi tanpa disangka-sangka sebenarnya okay. rupanya Abang Azmil, dia terus datang kat saya. Mm. Nana, ambil satu set terus untuk Kak Siti. Uh, ah, Kak Siti. Mm. Oh, saya pun excited lah. Saya, saya excited pun Sebab Alhamdulillah uh, kaum keluarga sudah mula uh, cuba Uh, me- meletakkan kepercayaan. Yes. Uh, itu yang saya teruja. Eh, so, my husband adalah. Oh. oh. <laughs> Tu abang Hasim dalam ke? Hai Kak ah, Zaini. Ah. Eh, tak abang Azmil. <laughs> bagus, bagus. Okay, abang, we are talking about you. Okay, tapi tak mengumpat. Okay. So, uh, cuba kakak cerita. Uh, hmm. kakak dah pakai berapa lama dah ni sekarang? Sebenarnya, baru lagi, baru dua minggu. Uh, dalam dua minggu ni, mula-mula tu tak adalah rasa apa-apa sangat. And okay. then, bila dah start sekolah, uh-huh. okay, kita naik tangga. Selalunya, saya akan berhenti tau. Tingkat satu setengah tu akan berhenti ambil nafas dulu. Hmm. And then, jumpalah kawan-kawan sama-sama lah berhenti kat tangga tu. <laughs> Ambil nafas nafas kan? dulu sebelum nak naik sampai tingkat tiga. Ha. Okey, ambil nafas dulu tengah tangga tu. Hmm. Tapi sekarang Alhamdulillah, naik daripada level uh, pertama sampai tiga tu straight. Dia boleh naik terus. Alhamdulillah. Terus stop floor? Terus. Ah, tak ada stop dah. So, mana yang belakang dah, dah tak sakit dah lah? Belakang tak sakit dah. Alhamdulillah. Hmm. Masa belakang tu tak sakit berapa lama Kak Siti sedar yang <coughs> sakit belakang tu mula hilang? Rasa semenjak pakai tu memang tak adalah oh. rasa sakit. Selalu kalau sakit kan uh, akan cakap lah dengan kawan. Alah sakit belakang lah. Tapi jalan lah. Ha, macam tu. Oh. Jadi sekarang ni tak ada... Tak ada komplain lagi lah. Wow. Alhamdulillah. Kalau ada komplain sakit belakang tu kawan-kawan hmm. lah yang dulu dengarnya. Oh diorang ha, sebab ah, diorang tak pakai lagi. Husband pun dengar dulu. Ah. Ah, yeah. Okay. Ha, tapi sekarang ni Alhamdulillah sakit belakang dah tak ada. Memang itulah sebenarnya aim Betul. Uh, eh, Betul. Itu tujuan lah. asal Itu kan? tujuan asal. Uh tapi bonus pula dapat. Ah okey, cerita sikit bonus tu. Ha, baru-baru ni hari ni ada kawan tegur nampak kurus lah. Apa ah. rahsia? Ah tak sempat cerita lagi lah. Okay, mungkin dia tengok ni agaknya dia tahulah kot. Mm-mm. Ah and then anak murid. Ha. Hmm. Anak murid kata cikgu nampak slim lah. Wow. <laughs> Nak, <laughs> Kita pun ah, ah, happy. Uh, uh. nampak slim. Dia, kan, bila dia orang tegur mas, nampak slim ni, uh-huh. masa bulan raya banyak open house betul? Banyak open house sekarang mm-hmm. ni. Yeah. Baru tadi tengah open house takutlah I, bo- I punya boss saja nampak tak <laughs> okay. ah, tadi baru lepas open house baru makan hmm. banyak ni. Kan? Ah, ah. ah. alhamdulillah. kata macam bulan Ramadan. Berdaya ke apa? Ha. Bukan dia kira akak pun berdaya tapi sebenarnya dalam makan-makan ni pun masih oh, boleh masih lagi hmm. hilang kalori ah. tu. Siapa yang kenal saya kan memang dia tahu saya seorang yang suka makan. Oh. Memang betul. suka oh, ya makan. Ya. Yeah. Diet-diet tak ada dalam kamu sebenarnya. uh Even dekat sekolah kita buat fat to fit. Puan oh, Lisa nampak tu. <laughs> fat to fit. Hilang sekilo je. Ah, Itu boy. pun ambil masa ha. 3-4 bulan lah ah, nak hilang sekilo. <laughs> tak apa. Kak Siti okay. sekarang uh, sekarang tak perlu nak masuk hmm. apa-apa uh, campaign fat to fit ke. Fat to sekarang fit. kita pakai saja apa? Sarung je. Uh, kita sarung, sarung saja. Yes. Inilah uh, inilah uh, dia bendanya. Dia punya Pants secret. Rahsia. Rahsia. Hmm, Alora Pants. Uh, Alhamdulillah kawan kawannya sakit belakang tu mungkin boleh cuba. Betul. Hmm. Betul. Jadi di sini sebenarnya hmm. uh, berbaloi kan sebenarnya pelaburan abang Azmil. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Yeah. Kan? Hmm. Syukur. Seorang suami yang sangat prihatin. Alhamdulillah. Bukan sayang saja ramai suami yang sayang pada isteri tapi hmm. you know suami yang prihatin kepada hmm. isteri tu. Ya. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Yeah, betul. Ha. Betul. Okey mm-hmm. so Kak Siti, mm-hmm. apa apa ni pesanan uh, dan nasihat Kak Siti kepada uh, your friends and families especially yang memegang jawatan sebagai seorang guru ni. mm Uh, what is your advice to these people about all our pants? <laughs> Okay, uh, advice eh. Hmm uh, saya dah merasainya. Betul. So kawan-kawan mungkin boleh cuba. Saya tahu ramai yang sakit lutut, mm-hmm. sakit belakang, tambah-tambah lagi umur dah meningkat mm-hmm. kan? Okay, so mungkin ini adalah salah satu solution. Nak kata solution bukan solution, tapi ikhtiar lah yep, untuk yep. kita mendapatkan kesihatan. Betul. Hmm. Badan hmm. sehat, kaki cergas. Kaki cergas, badan sehat. Ah, ya, yeah, betul. Alhamdulillah. Yeah. Okay, so mungkin boleh cuba. Ya, yeah, betul. Alora Pants, uh, ah. satu pelaburan yang berbaloi. Ya. Yep. Uh, InsyaAllah anda akan dapat kesihatan yang baik Betul Okey, boleh menjalankan uh, tugas-tugas harian Mm-mm. Dengan lebih mm baik Betul, betul mm. Jadi tak lupa di luar sana ya Ramai yang sebenarnya dapat panggilan haji uh, Jadi ini peluang uh-huh. sebenarnya uh, Untuk kita dapat orang kata berusahakan untuk dapat haji yang mabrur sebab mm. dengan kesihatan yang baik insyaallah baru kita boleh buat uh, ibadah haji kita dengan lebih sempurna dengan Ini. tak ada sakit-sakit kan uh, jadi kita bolehlah melabur uh, untuk stokin ya yeah. uh, maknanya kita nak berjalan jauh nak uh, apa Farha Fana tak reti untuk haji ni lagi awak reti <laughs> berjalan jauh ah. menunaikan ibadah nak ah, sa'i kan? uh, okey tak sebenarnya nak share juga uh-huh. awak pegang ni pula. Okay. <laughs> Okey. So uh, daripada maklum balas sebenarnya sebabnya saya punya uh, circle of customers hmm. uh, orang-orang yang banyak memakai uh, socks dan pants ni uh, orang di sekeliling saya ialah orang yang maksudnya jemaah surau dan jemaah uh, masjid okay. Mhm. uh, guru-guru agama saya juga okay. Mhm. jadi uh, sebenarnya daripada feedback maklum balas uh, orang-orang yang sekeliling saya yang menggunakan alora pants dan socks mhm. mereka kata yang solat duduk dah boleh solat macam biasa Lepas tu kedua, uh, diorang boleh duduk dalam majlis ilmu dengan lama. Sebabnya biasanya kalau daurah dekat masjid yang dekat ruang solat, mana ada kerusi meja. Jadi kena duduk dekat uh, lantai and then kena guna rehal. Rehal yang macam meja tu. Jadi pukul 9 pagi sampai pukul 4 petang. Jadi uh, feedback diorang, um, tak lenguh macam dulu. Macam diorang boleh gerak sikit-sikit je and then lepas habis pukul 4 tu tak jam. Tak kiranya hmm. tak sakit teruk, tak kebas. Jadi macam diorang lega. Mm. They enjoy majlis ilmu yang dong mm. duduk tu tau. And then lagi yang uh, mm. pergi umrah, yeah. yang pergi mengerjakan umrah masa sa'i, sebenarnya uh, ibadat tu semua perlukan kekuatan kaki. Yeah. Ya. Ah kalau Tapi yang oh, katakan khusus untuk yang bakal uh, jemaah haji ni? Ah bakal untuk lagi bakal untuk bakal jemaah haji lagi lah. nanti. Yeah. Berjalan jauh. Exactly. Kan? Sebab kita bila kita nak beribadat, especially haji modal dia ialah modal kesihatan ialah yeah. modal ialah kekuatan kaki kita sendiri. Jadi kalau kaki kita lemah, kaki kita sakit, kita tak akan enjoy kita punya ibadat dekat sana. Nak pergi bukan nak kata masa nak wukuf ke, ah. masa nak pergi tawaf ke sana. Kita nak pergi masjid tu pun lima kali sehari. Betul. Masjid bukannya dekat-dekat for some people. Dia jauh kan? Yeah, ya, and ya. then dekat Mekah tu keadaan dia turun naik bukit. Yep. Ah jadi kekuatan kaki tu memang di amat-amat ya. perlu. Yeah. So bila kita sakit kaki, kita tak enjoy tau. Betul. Kita sakit kaki jadi nanti mm-hmm. kita uh, kita fikir nak pergi lagi masjid mm-hmm. uh, untuk um, solat yang seterusnya kita macam alamak. Mm-hmm. So hati rasa berat. So sebenarnya modal yeah. kita ialah kesihatan, kesihatan Betul. kaki khususnya. Kesihatan kaki tu. Ya. Yeah. Jadi, Jadi untuk hmm yang nak pergi haji mm. <clears throat> ataupun sesiapa tahu yang nak pergi haji, yeah. investment, investment dalam socks ni paling penting. Betul. Socks. Ha, hmm. seluar lagi-lagilah penting sebenarnya. Yeah. Tapi sebab nak ceritanya kenapa cerita socks, kita punya promosi socks uh, buy six free one adalah terakhir untuk bulan ni. Ya, yeah. ha. betul. Jadi itu sebenarnya kenapa kita buka cerita <clears throat> pasal socks. stocking, pasal Alora socks. Mm. Jadi um, Jadi pada um, sesiapa siapa yang mengenali diri saya, diri Kak Siti uh, dan Fareha, uh, cepat-cepat uh, message kami yeah. dan uh, dapatkan uh, socks uh, dan pants hmm. dan pants uh, terutama yang uh, promosi yang akan yes. berakhir bulan Jun ini hmm. sebab kita dapat uh, beli <clears throat> enam percuma satu betul uh, untuk kita nak pergi uh, khusus untuk haji ya sekali lagi kita nak pergi uh, jauh dan dalam keadaan yang berpanjangan lama hmm. uh, mm-hmm. dalam 40 hari ya mm-hmm. jadi kita perlu untuk uh, bertukar-tukar untuk menjaga kebersihan stokin kita. Uh, inilah pelaburan yang amat-amat uh, bernilai lah bagi saya mm-hmm. untuk sesiapa yang bakal-bakal haji ni. Ya. Yeah? Hmm. Okey. Hmm. Jadi ada apa-apa lagi nak ni? Tak ada itu saja nak yeah. nak mengingatkan kita hmm. uh, Jun tinggal lagi beberapa hari aja yeah. jadi kena PM cepat-cepatlah PM untuk cepat-cepat. dapat promosi ni betul ha okay. tak beli rugi betul rugi ha. rugi orang yang dah dah dapat tahu ni baru uh, akan tahu dia rugi betul tak betul rugi betul tak? betul rugi betul rugi bukan kan andai tahu lebih awal ah hmm. yeah. tengok ya bukan, bila cikgu berkata-kata <laughs> bukan saja kita nak ha, nak jika membantu membantu yeah. Hmm. orang pergi haji paling basic lah saya rasa hmm. orang tua kita Betul. Ibu bapa kita boleh hadiahkan yeah. untuk ibu bapa mm, ini. Kita bukan mm. ibu bapa kita, pasu ibu bapa mertua lagi. Mm-hmm. So sangat berbalulah untuk orang tua. <clears throat> Apalagi kita we cannot be with them all the time. So at least we can give them socks that's good for their health. Yep. And they can mm. wear it and kita you know pahala kita, jasa kita uh, I mean kita dapat bakti dengan dia all the time walaupun kita tak ada dengan dia mm. sebenarnya. Memang uh, betul. Betul, setuju, setuju. okay jadi di sini saja uh, kita punya uh, siaran untuk petang ini. uh InsyaAllah kita akan berkongsi lagi manfaat uh, dengan uh, Kak Siti. Kita tunggu lagi beberapa bulan. Uh, mesti ada punya yang nak dikongsinya. Betul tak Kak Siti? Kan? InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Okay. Ya, insyaAllah. Akan kongsi lagi. Ya. Okey, okay. jadi di sini saja. Terima kasih kerana sudi mm. menonton dan uh, meluangkan masa, masa bersama-sama kita. Ya, yeah? okey, okay. baik. Okey, okay. terima, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ryan.